армағайын ел газеті егеменнің 6 маусымдағы санына шолуымызды бастаймыз әдеттегідей өздеріңізбен мен ажар қыза. қазақстан тарихында 2022 жылға 5 маусым ерекше оқиғамен есте қалады дәл осы күні елімізде халықтық референдум өтті жаңа Қазақстанды қалыптастыратын елдің ертеңін жарқын ететін екінші республиканың іргетасын қалайтын өзгерістер дәл осы жаздың алғашқы жексенбісінен басталды сонымен еліміздегі референдум қалай өтті дауыс беру барысы қалай өзгерді азаматтардың белсенділігі қандай осы сұрақтардың жауабын алмақ үшін таңғы сағат жетіден бастап орталық референдум комиссиясының ғимаратына біздің тілшілеріміз де жиналып үлгерген еді айта кетерлігі референдум барысында ел тұрғындары Конституциямыздың 33 бабына 56 өзгеріс енгізу мәселесіне қатысты өз дауыстарын берді. Жалпы республикада 10 мың 13 учаске қосылды референдумға қатысу құқығы бар азаматтардың тізімі 11 миллион 722 536 адамды құраған сонымен қатар сыртқы істер министрлігі 52 шет мемлекеттегі елшіліктеріміздің жанынан 65 учаскелік референдум комиссиясын құрды онда шетелде жүрген қазақстан азаматтары дауыс берді қазіргі таңда олардың саны 350 адамға жеткен конституциялық референдум өткізуге республикалық бюджеттен 16 миллиард 400 миллион теңге ақша бөлінген бұл шығыстардың 79 пайызы комиссия мүшелерінің жалақысын төлеуге бағытталса қалған 21 пайызы дауыс беру учаскелерінің материалдық техникалық қамтамасыз етілуіне жұмсалған қазақстан телеарнасындағы онлайн марафон кезінде экзит алғашқы деректері жарияланды алдын ала мәліметтер бойынша Конституцияға енгізілген өзгерістер мен түзетулер үшін халықтың 76 бүтін оннан жеті пайызы дауыс берген. Қарсы болғандар 23 бүтін оннан үш пайыз. Ал жалпы халықтық референдумға келу 67 бүтін оннан бес пайызды құраған. Толғырақ газеттің төртінші бетінен әріптестеріміз Абай Асангелдіұлы мен Гүлнар Жолжанның материалынан оқысаңыздар болады. Жарқын болашаққа ұмтылған жаңа Қазақстанды құруда мақсат еткен саяси науқанға Қазақстан телерадио корпорациясы айрықша үлес қосты. Еліміздің бас телеарнасының ұйтқы болуымен 16 сағаттық референдум онлайн марафон өтті тәуліктің үштен екі бөлігін қамтыған телемарафонда сағат сайын отандық және халықаралық сарапшылардың қатысуымен брифинг ұйымдастырылды мәртебелі меймандар биліктің ата заңға өзгерістерімен парламент арқылы қабылдай салмай халықпен диалог орнату арқылы демократиялық жолмен шешуге ұмтылғанын дұрыс қадам ретінде бағалады сондай ақ дискуссия және ашық микрофон алаңдарында түрлі тақырып бойынша пікірталастар өрбіді кең ауқымда ұйымдастырылған айтулы шараға парламент депутаттары саясаттанушылар үкіметтік емес ұйымдар өкілдері әр саладағы белсенді жастар мен мәдениет спорт саласындағы өкілдер қатысты олар ойларын ашық білдірді олар сағат сайын ұйымдастырылған дискуссия алаңында алдымен экономика және саясат телеарна және интернет ә, көрермен мен жарнама үшін күрес қайырымдылық пен қамқорлық ә, сәбит пен сағидың оқиғасы фейк ақпаратты тарату кімге тиімді жаһандық және оқшаулану саясаттағы әйелдер рөлі балаларға қарсы кибербуллинг жаңа ұрпақ жаңа сана тақырыптары бойынша ойларын ортаға салып салмақты пікірлермен бөлісті еркін форматта ұйымдастырылған іс-шараға қатысқан 300-ден астам сарапшы ашық микрофон арқылы түрлі сауалға жауап берді. Олар спорттағы жетістіктер, мәдениеттегі мәйекті істер, және де көптеген табысты да тартымды дүниелерді атап өтті әріптестеріміздің сол жерде жүріп күні бойы жасаған еңбегін бағалап табиғат мұсылманқұл және жәнібек әлиманның жаңа қазақстанның жарқын қадамы атты материалын оқып өзіңізше саралап көріңіз әзірге осы жаңа қазақстанның әр таңы жарық болғай келесі шолуда жүздескенше